Grzeczne nie znaczy bezpieczne. Czy wiesz, co się dzieje na ekranie komputera twoich dzieci? I poszłaś? Tak. Świetna siłownia. Dają taką kartę wstępu ze zdjęciem, które robią ci... Rzuciłaś jedynkę! Jedynkę rzuciłaś! To się nie liczy, bo wpadła pod serwetkę. Oszustka! Nie, ty oszukujesz. Dzieci, proszę w tej chwili o spokój. Jak wy się zachowujecie? Puna oszukuje! On kłamie. Nieprawda! będzie spokój? Tak! To Maciej, zmykajcie do siebie na górę. Tylko powoli i nie zepsujcie mi komputera! Spoko, mamo. No, teraz nam dadzą spokój. Będą sobie grzecznie grać w jakieś tam gry. Pewnie gry w internecie. Mm. No tak, dzisiejsze dzieci. No ale wracając do siłowni. No to zdjęcie robią ci jak tylko wchodzisz tam. Dawaj go, dawaj! Hakiem Kronosa! Cicho, wiem przecież. A, tak, ciesz się. W nocy, jak ci się przyśni, to dopiero się będziesz darł.